Друзья, всем привет! Сегодня мы будем с вами украшать при помощи айсинга вот такой вот красивый новогодний пряничек в виде мышки. Рецепт айсинга и теста для таких пряников вы можете найти у меня на канале. Рисунок я заранее нанесла уже при помощи аэрографа и вот такого вот трафарета, который входил у меня в комплект с формой. Все, давайте начнем. Всем приятного просмотра!